Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera salam sejahtera Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey. Hari ini saya nak buat short video sikit tentang compression dan juga fake up setup compression iaitu setup di mana demand-demand yang telah clear eh. Di sini kita ada satu contoh GBP JPY iaitu di mana kalau perhatikan kita price naik Di sini dia kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil dia naik turun naik turun naik turun, naik, turun membuat compression. So kalau kita letak satu line sini, ramai yang letak line ke atas eh, which is salah, which is wrong. You kena letak line dekat bawah. Ambil daripada bawah shadow sini sampai bawah shadow sini. Okey juga ataupun ambil dekat tempat-tempat shadow-shadow yang banyak-banyak ni tandakan sampai 2 hingga 3 shadow. Hmm, apa ni bersentuh 1 2 3 something like this. So apa yang saya nak tentukan di sini ialah betapa landai compression yang paling cantik adalah compression yang landai let's suppose saya lukis kat sini saya lukis contoh compression saya buka pin kita, kita dah belajar bahawa compression berlaku apabila demand kosong atau in this case kita nak sell katakanlah price naik ada demand zone di sini oh sorry saya buat kotak ok so bila demand zone berada sini price naik meninggalkan demand zone and then price turun ke bawah price turun ke bawah ambil demand zone tersebut atau ambil order tersebut maka demand zone kosong and then price naik lagi turun bawah naik lagi so dekat-dekat bawah ni tempat yang dia turun-turun-turun ni dia membent uh, apa yang dia buat ialah dia clearkan demand zone let's say price ada satu lagi demand zone kat sini ok and then price ambil lagi kat sini clearkan demand zone tersebut and then price push balik so make sure demand zone mesti kita punya demand semua dah clear barulah namanya compression ataupun pemadatan so apa you buat ialah you tarik satu line sambungkan di antara support-support-support ni make sure ianya landai landai so ramai yang buat mistake bila dia tarik-tarik-tarik dia tarik support-support-support ni dia jadi tinggi macam ni so bila tinggi sini dia tak valid dia bukan compression sebab kat tengah-tengah ni masih ada lagi order so make sure dia landas contoh macam GBP JPY ni memang cantik lah GBP JPY ni dia landas you tarik sini 1, 2, 3 it's very very landas kalau you tarik di manzon this is your demand zone and then tengok mana lagi price naik price naik dekat dekat sini so demand zone di sini dah kena cocok and then uh, mana lagi demand zone around here ada demand zone dah a lot of kena cocok sini Okey, dah kena cocok cocok cocok. So banyak di manzon kosong and then dekat sini ada satu lagi di manzon. Okey. Dan dekat sini price dah cocok kat atas and then dekat atas this is your last demand zone yang masih belum cocok. Okey, now. Now the question is dekat mana you nak masuk? Okey, dekat mana you nak masuk sell? So you dah tahu ini adalah demand kosong. Bila demand kosong price senang terjun which is very very nice. Okey. di manzon kosong alright uh, ok demand Z O N E demand zona kosong so dekat mana you tengok dekat atas you tengok dekat atas apa ada you sini you ada resistor resistor resistor resistor so di sini kita ada kalau saya tandakan sini lah R1 this is your R1 yang sini saya tandakan and then saya letak satu line sini sini dah jadi R2 and then sini jadi R3 R3 and sini ada R4 ada banyak resisten R1, R2, R3, R4 semua lebih kurang sama baris so kita dah tahu ini adalah kemungkinan berlaku setup fake out di mana price akan naik ke atas untuk terjun ke bawah oh, in this case price naik ke atas and then terjun ke bawah bila dia lalu kawasan demand zone yang kosong dia senang terjun so dekat fake house ni cari ke atas ni ke atas ni mana nak entry cari belakang-belakang in this case kita tak jumpa QM level but bila kita tak jumpa QM level kita boleh gunakan SSR significant support and resistance ambil, ambil satu horizontal line cari di mana tempat-tempat support and resistance yang betul-betul bertemu kalau saya tandakan di sini kita ada resistance yang di sini satu and then kita ada support di sini exactly sama baris sama baris sama baris This is the keyword alright so resistance a lot of resistance ni so sini ada support and di sini kita ada resistance so this is SSR ok significant support and resistance so sangat-sangat cantik untuk entry sell di sini then the trigger dekat sini the trigger dekat sini and then oleh kerana di sini kawasan compression demand kosong bila ada supply tinggi maka maka senanglah price nak terjun sampai bawah pun dah 100 pip okey kalau you takut you ambil demand zone yang last ni dia punya TP dia target you boleh targetkan di sini 80 pip but in this case dia pergi 300 pip which is very very nice sebab di sini kita tidak ada demand zone yang betul-betul clear kecuali di kawasan sini ada satu demand zone alright so di sini ya saya lukis balik eh setup saya lukis balik setup demand zone campur dengan fake out ok kita tekanlah brush naik ke atas brush naik kecil kecil kecil kecil kecil something like this ok dia naik kecil kecil kecil kecil kecil compression the necessary compress pemadatan compression 50 and then this is your fake up R1 R2 R3 and biasanya price akan cocok naik ke atas and then senang untuk terjun so this is it this is it CP campur dengan fake up alright which is a very very very nice setup Okey, hingga bertemu kembali di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.